Демон, желающий стать человеком, должен поцеловать 10 людей. Когда ты познаешь 10 человеческих эмоций, ты сам станешь человеком. Меня зовут Уюна. Я трудолюбивый человек, желающий жить обычной жизнью. Я студентка университета, которую бесят другие люди. Вот, твоя вторая цель. Уюна, я тебя уже видела. Из-за как ты я ненавижу людей. Козлина! Я готова к работе. Эй, ну бабник, ты что тут делаешь? Отрабатываю. На самом деле, я демон. Больной. Ну Он придет и убьет тебя. Эмо. Экзорцист? хватит! Прекратите! Отойди, я не могу убить и тебя тоже. Минутку. Можешь убить? Значит, ты меня не убьешь. Нет, он не ушел. Дикобан! Кто такой, чтобы трогать Бансука? Бансук! Почему ты так поздно пришел? Я ждал тебя. Я обещала, что защищу тебя. Прости, что опоздала. Я очень по тебе скучаю. Сух, ты мне очень нравишься. Андрей! почему это должна быть Юна. Главная эмоция этого дитя – любовь. И последняя эмоция, которая тебе не достает, это любовь. А можно выбрать другого человека. Последний поцелуй должен быть с тем, кто тебя любит. И я ее поцелую. Она меня забудет. Мы говорили о нашем первом дне. Его не будет, если я не буду помнить тебя. Я всегда буду помнить тебя и любовь. Ты же говорил, что станешь человеком, который будет мне нравиться. Кроме нам нужно только понравиться друг другу. Мне Впервые кто-то понравился. Ты мне нравишься. Поэтому я чувствую грусть, боль и злость. Но я был счастлив. Даже если я навсегда останусь один. Я не ну, хочу забывать то время, что мы провели вместе.